Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum podpischikoni aziz. Ona 26-chi o'yinimizda saploli 118 ta biletimiz qapti. Xudo xalagan bo'lsa maksimal podpischik qilsangizlar 1 soatdan keyin bilet ro'yxatlari chiqadi. Bitta-bitta bilet olib o'yinga qatnashingizlar, albatta bo'zi biz shashpa yaksada 18 dona bilet tashmondasiz. Yaksada 18 dona. Hamma kasa like'ni bosingizlar. O'yinda obsh biletimiz soni 499 ta, priz soni 62 dan iborat. Glavni prizimiz 100 ming rubl, yana 20 mingdan, 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari 62 ta priz. общий bilet san 499 ta 100 ming rublda xudo xolasa kim urvasa bugun axsham promo efirdan asab kartalaringizga pulni taylab beramiz. Hammangizga kattadan katta rahmat. Karta Banomi Xurshed kartaga Xurshed deb chiqadi 500 rubldan emas 1000 rubl talab ikkita bilet tang. Qancha biletingiz ko'p bo'lsa shans shuncha katta bo'ladi. Ham otona burtbor ziyod Общий билет аж дарвоз 499 дона буду, приза 602 дона. Главное приза 100000 рубл. Bu 20000, 8000, 7000, 6000, 5000, 3000, 2000, 2000 як қиёмат конверти пули ҳаят. Карта бо номи Хуршед Ҳоҷиб партовта сахран чек карда васаф партоид 500 рубл нарх билет агар анчен билет надорад 5 та бигир 5 шанс 10 та бигир 10 шанс 2500 қатъи соҳиби 5 та билет мешин. Hammangizga kattadan kattamat, ya'ni hayit bayramlariga ko'ra salgina o'yinimiz cho'zilib ketdi. 2 kun bo'lyapti, ya'ni e, finalimiz Bolish kerak. Hammangizga kattadan kattamat, bitta-bitta bilet olib o'yinga qatnashing. Xudo 100 ming rublni o'ringizlar 3 oylik maoshingizni o'tib olasizlar. Hammangizga kattadan katta rahmat. 500 булқати моҷи соҳиби 100 ҳазор рубл шавед абдуши зинда ву саломат бошон якта якта лайк бобуга ҳатман дарк надоред bitta bitta like bossingizlar o'yinga qatnashingizlar kimdir bilmaydi o'yinimizda obshi bilet soni 499 dan iborat priz soni 62 dan iborat главный prizi 100 ming rubl bugun kechga 21:00 dan asta moskovskiy время bilan final bo'ladi Ham ota ona burtbor ijod obshi bileta 499 dona prizi 62 dona главный приза 100 000 рубль